متز بر کسی که بتوند اعتراض کنه و گاهی به حدی از وجود میرسد به لزوم میرسد که اگر نفسم در شروف حلاکت باشد میگن بکن این کار چاره نیست دیگه دین رو داره عوض کردن دیگه ما از ایشون شروع کردیم به دفاع آقای خمینی من نمیشه اگه بخوای تو هم حرف بزنی اسم ای رو ببری تو هم مثل میکنم اگر حرف بزنم بگم این مثلا خلاف است این از این کار میگن به که تمع فی الملک اگر حرف نزنم میگن خاف عن مثلا چی ترس و من بینیم به خدا حضرت فرمود نه نه تمع دارم اگر تا حالا حرف میزدیم الان همین الانم میگم میگن میگن خیال رهبری داری بنابراین اعتراض میکنیم و اگر نگن میگن به اینکه ترسید بردن ما رو به اون محلی که مال همین سپاهیاست شب ریختن اینجا و اینجا هم همه جور حتاکی کردن و واقعیش اینه همه جور حتاکی نامه آقای خویی بود اینجا مجلن نوشته بود بعد من بود اگر واقعا ایران بلد سخته است بیای که من همه چیز اختیار تیزنتی جرم اوست جرم من است کتاب های اینا رو بردن و نامه ها رو بردن کتاب ها رو همه رو هم زدم جان در خطر ها یه دسته هم اینجا این طرف با هفت اینجا یعنی توفنگ نه هفتیر من بله. اینجور چیز گرفتادیم یعنی منتظر دستور بودن دستور و گفتن من که میزنیم میزنیم چون امشب دستور داریم گفت طوری هم نیست هفتیر شد میست دقیقه اینجا گران گرفته بود گفت یا بگو اشتباه کردم یا اینکه میکشیم السلام تمام جملاتی که جایی مثل همه بزرگواران قرائت الله سلام